Oh, hmm Iyak pa ako kung ipon na ito. Saan ka kumuha ng plato? Sa kabila. The plate is here. Ay, wala na. No! Prutas ako. Yeah! Okay guys, kuha tayo ng prutas. And this is milk tea jelly. Ayun. Ah! Itlog pa ako dun sa baba. Mm. I don't know what should I get. Ay, ano to? Ayoko niyan. Ano na? Diyan ang kutsara. Kutsara! Ayun, ayun, pero pera. Ano ba yan? Ayan yung veggie delight. Oo, parang siyang ano. Ito, smoked chicken mushroom. Ayan, guys. Sige, kuha ka. Video natin. Ano yan, pe? Ano, veggie delight. Dito tayo sa mga gulay-gulay pang anti-corona. Anti-corona. Anti-coronavirus. <laughs> Kaya Diyan talaga siya. Healthy living po tayo, guys. Yes. Ayan, guys. Healthy living daw. Hindi, hindi matakaw. Saan yung chicken? Carrot. Ay, ano may chicken pala. Nahiya ako. Tikman natin. Eh, walang tasa eh. Eh, walang plato. Walang patata. Pwede ba din eh? Ihalo na eh. Yung patata guys. <laughs> patata guys. Patata. Uy, ano yan? Mas potato? Ito. Let try this. Ano ba to? Ito, barbecue. Try sa damihan ka pa. Baka dito rin. I-share na lang din kita. Saan ako tsara, tinidor? Ano doon? Saan na sa table? Meron na. Ito, ano to? Lasagna. Pero, akala ko lasagna. <laughs> Kala ko. I thought that is lasagna. okay. <laughs> Di, yummy, yummers. Wala, tapos ka na. Kami hindi pa. Ano ba yan? Yan, na-try ko yan. Guys, di pa rin kami tapos kumuha ito. Kumuha akong cord soup. Ayan. Anong tawag dito? Try ko nga to. Ano ba yan? Uy, Singapore fried chicken with sausage. Uy, <laughs> dyan. <laughs> Wala. Ano ba to? Bu wala lang bukas. Parang maliit yung lamesa Wala lang bukas. A few moments later. Mahaba. One, two. Go. Sa akin. Kayo nga. Hmm? Mmm, ketchup. Wala ako lang mga pinagkukuha ko. Magkano to ate? Ano? Saan na ka? Sa'yo. Ako na? Ewan ko. Saan na ka? Nakabidyo ako. Kanina nga yan. Meron ako. Okay na. Pagpiya na dali. Hindi ko pagtapadapag sa akin. Ang baso takna. Ayaw niya ako din niya. Ayan. Oo. Dito na lang. Parang ba? <laughs> sa iyo. Sa isa. Yeah? Wala, hindi ko malaman kung ang dami ko pala pinututo. Sige, unahin natin ang soup. Ang soup pinahalo yan. Hindi mo daw siya sinasama sa video. Hindi mo ko sinama sa video. Nakita mo to. Uy, bawal yun sa ano. Ano bang ano mo? Ano bang kategory ng ano mo? Bawal may kutsilyo. Nakalagay nga doon. Baka makatira lang. Ginagawa mo! Hindi na ako sa player. Kaya kita yung ano mo, yung water buttermilk. Ginagawa mo! Paano kumain ng pizza? Oh! <laughs> Mag-ano daw. Uy, kuha ka na ito. Laubos mo na yun. Gaganito. Ang tawag dito. Hindi ko naman sila maintindihan ba ito. Thank you. Pinagalog ko sa kami. Ganda rin. Uy, nakalipit ako. Spoon, may spoon pa kayo dyan? Wala na. Kaya na lang yata yung nandang.